اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من استديو تي آه، دي اي بهيدي الحلقه مثل ما عودناكم بالعاده انه في معلومات كثير حلوه رح تاخذوها عن بعض المشاريع في ناس احيانا ما بتعرف شلون تضغط على زر الترجمه فتحت الفيديو حسب اذا الواحد عم يشتغل على الموبايل ممكن يكون الخيار من فوق واذا عم يشوفه على اليوتيوب عن طريق الكمبيوتر ممكن نشوفه من تحت واذا عن طريق الشاشه يعني في خيار اوبشن بخليك تشوف الترجمه آه، بعد شوي بدي بلش انا حكي بالتركي فالترجمه رح تكون موجوده عندكم لكل اللغات من بيناتها اللغه آه، العربيه فالمشروع هذا اسمه آه، باشا ايفلر نف واحد من مشاريع باشا ايفلر آه، من مشاريع النف اللي كثير كثير مميزة آه، حتى يقال انه هو اجمل مشروع عندهم في اسطنبول قسم الاوروبي عندهم القسم الاسيوي يعني احلى بس كثير اغلى فنحن بهي المقابله بدنا نتكلم مع مروه هانم مديره المبيعات بالمشروع وان شاء الله بنبلش بعد المقدمه بناخذ تفاصيل كثير عن هذا المشروع Marva Hanım teşekkür ederim buraya ben gelmek için. Ben teşekkür ederim. Çok memnun mersi. oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sizin proje e, biz nef çok seviyoruz. E, teşekkür ederiz. Ben en biz İstanbul. Biz de TDA'yı çok seviyoruz. Teşekkürler. <laughs> ben en İstanbul e, orada çekim yaptım ve çok güzel bir video oldu ve hı hı. bizim müşteri orada çok sevdiler. Hı hı. Zaten ben orada daire almak istedim ama hı hı. artık yok yani kalmadı. Yok bitti. Evet. E, inşallah nef Başakşehir ben alalım. Belki bizim müşteriyle orada severler. İnşallah. İnşallah. inşallah. Bu proje hakkında ve e, nef hakkında kısa hı hı. bir şey söylersin. Tamam. Yani e, inşaat şirket e, olarak hı hı. ne dersin? Tamam. Ee, öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ee, şimdi önce biraz Nef'ten bahsedeyim aslında ben. Ee, Nef Türkiye'de çok köklü ve e, lider firmalardan bir tanesi. Ee, Birçok projemiz var. Şu anda e, teslim ettiğimiz, satışlarına devam ettiğimiz, geliştirmekte olduğumuz projeler içinde Türkiye içinde Bodrum ve İstanbul'da toplamda 32 tane projemiz var. Artı 2 tane de Londra projemiz var. Bracknell ve Brentford projeleri. E, Türkiye'de ve dünyada aslında bu kadar proje çıkabilmiş ve global hale gelebilmiş e, çok az sayıda e, şirket var diyebilirim. Hmm. Dolayısıyla NEF bu anlamda çok önemli. E, biraz önce de bahsettiğiniz gibi in İstanbul'da satışlar bitti. Bizim teslimlerimizin çok öncesinde satışlarımızı bitiriyoruz. Çünkü e, yerli alıcılar ve e, sizin gibi şirketler aracılığıyla, aracılığıyla gelen yabancı alıcılar bizi çok fazla tercih ediyor. Bunun da sebebi bizim e, herkesten farklı bir sisteme sahip olmamız. Patentli bir ürünümüz var. Foldom sistemi. Yani herhangi bir neften satın aldığında e, bizim müşterilerimiz tüm neflerin facility'lerini kullanıyor. Evet. Hı. Yani e, böyle bir avantaja sahip olduğumuz için çok fazla tercih edilen bir firmayız. Hı. Aynı zamanda yaptığımız sponsorluklar, Galatasaray Türkiye'nin en büyük futbol kulübü, 3 yıl Galatasaray'a e, sponsorluk yaptık. E, sponsorluğumuz şu anda da desteğimiz hala devam ediyor. Yeni alınan bir dünya yıldızı Basketbol bir şey var galiba. E, Galatasaray'a her anlamda destek Aa. veriyoruz. Patron Galatasaraylı. <laughs> Bunun dışında Barcelona'nın, FC Barcelona'nın bölgesel resmi sponsoruyuz. Net bir vakıf, aynı zamanda resmi sponsoru olduğu Karaçay Gençlik Spor diye bir vakıf takımımız var. E, Adana Osmaniye'de kendi e, imkanlarıyla futbol takımı kuran ama imkanları çok kısıtlı olduğu için desteğe ihtiyacı olan bir takıma destek olduk. E, bununla birlikte çok güçlü ortaklıklarımız var. İş ile İstanbul projesini bitirdik. İş Bankası dünyanın pardon Türkiye'nin en güçlü bankalarından bir tanesi. İş Bankası. İş Bankası. Aynı zamanda FIBA Grup Türkiye'nin en güçlü şirketlerinden biri. Üniversiteleri var. Birçok alanda faaliyet gösteriyorlar. Çekmeköy'de Anadolu yakasında onlarla proje devam ediyoruz şu an. Ee, Avrupa Kalkınma Bankası ile bir ortaklık sağlıyoruz. Dünya üzerindeki tek gayrimenkul ortağı biziz e, şu anda Avrupa Kalkınma Bankası'nın. Dolayısıyla e, buradaki aslında güçlü şirketlerle ortaklıklar da sizin gücünüzü gösteriyor bir yandan. Dolayısıyla biz NEF olarak en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bunun içinde en iyi sistemi geliştiriyoruz. En iyi sistemin içinde de müşterimize en e, faydalı ne sunabiliriz diye onu geliştiriyoruz yapıyoruz. Sonrasında da yaşam odaklı, insan odaklı projeler ortaya çıkıyor ve %95 oranında da müşteri memnuniyeti geri bildirim e, Ama alıyoruz. ben memnun değilim. Ben uzundum, Neden? Nefes <laughs> ne, en İstanbul bir daire kalmadı. Ben bir daire istiyorum. <laughs> Size bahçeli evlerden çok güzel bir daire veririz. Ama bitmemiş. Ee, şöyle teslimler önümüzdeki yıl Haziran ayında başlıyor. Yani e, çok az kaldı. 9 ay sonra teslimlerimiz başlıyor. Sonra Eylül ve Aralık olarak devam ediyor. Aynı zamanda Bahçeli Evler projesi bizim Avrupa bölgesindeki en lüks konsepte yaptığımız projelerden bir tanesi. Hı. E, hatta en lüks konsepte de diyebiliriz. Bahçeli Evler'de e, tam merkezde bulunan altında 19 tane ticari alanı yani küçük bir AVM'si olan, 93 e, daireden oluşan, e, çok e, geniş yaşam alanlarına sahip, açık barbekü alanları, işte açık hava sinemaları, kapalı sinema salonları, masaj, spa, havuna, sauna, hamam her şeyi olan, kapalı yüzme havuzları, içinde yapay bir göletin olduğu, çok fazla yeşil alanın olduğu, çok güzel kat bahçelerinin olan çok güzel bir proje. Size Zaten oradan bir daire verin. İnşallah. Orada <laughs> başarılı evler merkezi merke, merkezi bir yer. Merkezi bir yer tabii. Ee, yanında metrobüs var, tramvay var, metro, metro var. var. Aynen. Havalimanı şey eski havalimanı yakın, Çok yakın, merkeze yakın. Doğru merkez diye aslında belirlediğimiz yer bahçeli evler, Topkapı ve etrafındaki evet. alanı merkez belirliyoruz. İstanbul'un en kıymetli otoyolu E5 otoyolu. Hı hı. Çünkü E5'ten tüm toplu taşıma araçları, minibüsü, otobüsü, metrobüs, tramvay, metro, Marmaray tamamı E5 yolu üzerinden geçiyor. E5'e ne kadar yakın bir projeyseniz o kadar kıymetli demektir bu. Sürekli ve sürekli oturum içinde alsanız, yatırım içinde alsanız değeri artan bir sistem. Hı hı. O yüzden bahçeli evlerdeki proje çok kıymetli kıymetli. Hmm hem oturum odaklı hem de yatırım odaklı alındığında geri dönüşü çok avantajlı olan bir proje. Ama aynı zamanda kendi içinde e, mini bir AVM'sinin olması bölgede tabii ki birçok AVM de var. Kullanılabilecek, ulaşılabilecek. Mini bir AVM'nin de olması çok büyük bir avantajı. Hmm. Orada dükkanlar var. Dükkanlar var. E, garanti e, var dedin. Var. 3 e, yıl kira garantisi veriyoruz. E, garanti ne zaman alıyorlar? E... Teslim ediyoruz. 9 ay sonra dediğim gibi 2020 Haziran'da teslim ediyoruz. Teslimden hemen sonra kira garantisi başlıyor. Yüzde Teslimle kaç? birlikte. %8 civarında bir kira getirisi oluyor. Ha, güzel. Yani Hı-hı. mesela e, e, proje teslim zaman evet. o kira garantisi e, her ay. E, her e... ay ödenmeye başlıyor. Güzel. E, ee, dukalar o zaman satılık için. Satılık doğru. Ee, oradan sizin... Az sayıda dükkan kaldı. Aa, anladım. Zaten e, sizin dükkanlar 19 tane. 19 şey. tane 19 evet. Tane. Butik. E, sizin e, proje yani yatırım amaçlı sence ya da e, oturmak, yaşamak? Her iki yöne de hitap ediyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, bizim alıcılarımız çoğunlukla oturum için alıyorlar. Çoğunlukla oturum için alınan bir projede yatırım yaptığınız zaman yüzde yüz geri dönüşünü alırsınız. Hı hı. Neden? İkinci elde çok fazla seçenek yok kiralık ya da satılık seçeneği yok. Hı hı. İkinci el piyasasını e, sadece yatırımcılar belirliyor. 100 tane daire satıyorsam bunun 90 tanesi oturum için, 10 tanesi yatırım için. 10 tane e, yani 9 tane rakibiniz oluyor demek. Dolayısıyla hem yatırım için hem oturum için çok avantajlı bir proje haline geliyor hmm, bu. Evet. İkinci elde kira getirileri yüksek. İkinci elde e, ikinci el satış fiyatları yüksek olan projeler haline geliyor. Güzel. Ee, bizim e, takipçileri, bizim misafirleri e, mesela çok projeler var İstanbul'a. Neden sizin projeyi tercih edecekler sizce? Çünkü biz evet bir daire satıyoruz bir tane tapu veriyoruz. Örnek veriyorum 100 metrekarelik bir daireye ihtiyacı var. 2 artı bir bir daire aldı. Ailesiyle geldiğinde işte burada vakit geçireceği bir daire. Ee, bunu bu tapu için para ödüyor bize ama beraberinde 5000 metrekarelik bir alan veriyorum komşusuyla paylaşmayacağı, sadece e, kendisi vakit geçirirken sadece ona ait olacak rezerveyle ona ait olacak odalar veriyorum. Aynı zamanda sadece aldığı projede değil, aldığı konseptin içine uygun olan tüm projelerde kullanım hakkı veriyorum. Bizde 3 adet konsept var. Fine Living, Luxury Living, Novo Concept. Hangi konseptten alım yaparsa o konseptin içinde geçiş sağlayabilecek. Bahçeli evlerden satın aldı. İn İstanbul'u çok seviyorsunuz ya. Hı. İn İstanbul'daki gidip tüm facility'leri kullanabilir. Hı. Yani gidip oradaki misafir evinde kendi misafirlerini ağırlayabilir. Yani bir, bir kart falan veriyorlar kart, membership kod oluyor. Hı hı. Onunla birlikte Nef Plus application olacak telefonlarında. Nef Plus'tan giriyorlar. İstanbul'a geldi, yatırım için aldı diyelim. Kiracısı var. İstanbul'a geldi ve kalacak yere ihtiyacı var. Artık NEF'ten daire alan e, bir müşterimizin otele ihtiyacı yok. Çünkü bütün nef projeleri emrine amade. Öncelikle lokasyonu seçiyor. Kağıthane olabilir, Levent olabilir, Bahçeli Evler olabilir, e, Basın Ekspres olabilir, Ataköy olabilir, Anadolu Yakası olabilir, Bodrum olabilir. Lokasyonu seçiyor projeyi tercih ediyor, guest house'u rezerve ediyor ve günlük ücreti şu anda güncel olarak 100 TL'den kullanıyoruz. Günlük ücreti 100 TL olan 100 TL. 70 metrekarelik suitler Bu elektrik parası yatmaz. Çünkü biz sadece bakım için ve temizlik için alıyoruz o Yani 15 bin dolar gibi. 15 dolar. 15, Yaklaşık 15, olarak. 15 dolar. 15 bin dolar değil. <laughs> 15 dolar gibi Yok, doğru. Evet doğru. 15 dolar e, evet. bir daire başı e, bir gece yani şu yani anda şey 5 yıldızlı va, e, e, şey onlar içinde yani e, nef kalitesi değil mi? Evet tabii ki. Hmm. E, bu arada teslim ettiğimiz çok fazla proje olduğu için e, bizde topraktan bile satın alsa müşterilerimiz biz bitmiş projelerdeki foldonları gezdiririz her zaman. Ha. Bitmiş proje 6 sene önce teslim ettiğim ya da 10 sene önce teslim ettiğim projenin de gidip tüm fasilitesini görebilir iç daireleri, dairelerin içlerine eğer boş dairen varsa, denk gelirse onlardan görebilir Blok girişlerindeki kaliteyi görebilir. Biz her zaman A+ kalitede ürünler kullanırız. Maşallah maşallah. Teşekkür Merve ederiz. Hanım çok teşekkür ederim. bu Ben bilgiler teşekkür için. ederim beni davet ettiğiniz için. Ee, biz şirket olarak TDA ile çalışmaktan çok mutluyuz. Teşekkürler. İşinizi gerçekten e, hem kendinize güvenerek hem en doğru şekilde yaptığınız için ben size teşekkür ederim. teşekkür ederim. İnşallah size de Bahçeli Evler'den güzel bir daire bulacağız. ان شاء الله تشكرler Ben teşekkür نحن كثير ederim. نتشكر مروه هانم على المعلومات اللي اعطتنا اياها بخصوص المشروع هذا مثل ما سمعتوا يعني مشروع آه، نف يعني الواحد بيشتري شقه بياخذ طابه لكن بياخذ معه فاسيلتيز العلاقه بكل المشاريع يلي عند نف هذا الشيء اللي بيميز هذا يعني مجموعه المشاريع اللي عند شركه نف فاذا بدكم تعرفوا تفاصيل اكثر عن المشروع آه، اذا عم تشوفوا المشروع عم تشوفوا هذا الفيديو وقت النشر فالفيديو تبع المشروع بده يطلع بكره اذا كنتوا عم تشوفوه ثاني آه، يوم يعني بكره مثلا فبيكون الرابط موجود تحت الفيديو ارقام الاتصال فينا الخاصه موجوده كمان اسفل آه، الفيديو وبانتظار اسئلتكم وتعليقاتكم وشكرا كثير لمتابعتكم لاستوديو تي بي اي السلام عليكم ورحمه الله